naman kayo sa vlog ko. Hi! Hi! Good morning, guys! Hi sa amin! Hi! Slow down, please. Hindi maala. Magbabaykaan. Ah. Hi guys. Hi. Hi baby girl. Hello. Later, short na nakikita ko. Hi go. Hi. Hi chicken. Oo. Oh, hi baby chicks ko nana. Why? Good morning. Tapos na mag-baby ang <laughs> Hi. Hi banking ba? Bakit banking yung pinicture mo? Ay, maging ko pose, pose, pose. Dele, dele, dele, pose, pose, pose. Welcome to... Ay, walang araw ko. Oh, hindi ko na Wala. Ay, nakasukat, nakasukatan na. Welcome to unknown beach. Hello! Hindi tayo dyan pupunta. Wow. Wow. Dito, dito. Sa public lang tayo. Find you beach kung kunan. Ano tita? Find you beach. Come on, come on. Yeah. Hi guys. Hi guys. <laughs> Hi guys. The beach. May banig na dumaan. May naglalakad na banig. Asan na si Harty? <laughs> Nahuli na ang baby. Heart! Hi! May ka na! Hi! Heart! <laughs> Yaman snapshot. Hi guys! So, ayan guys. kay Datoy. <laughs> Asan itlog? Ang itlog ni Kuya, Bao. Yung magic log. no ah, bukas ko. Hmm, it. Mm, ayaw na paawat ng bata. Heart! Heart! Kaya atin. Natapon na ito? Eh, ado? Nan, sabaw lang. So, yan. Come on, let's eat. Come on. Come on, Har. Huh? Come on. eat. let's eat. Hi guys. Heart. Heart. Let's eat. Hot dog. Hot dog. Yummy. No. No. No, banana. Uy, malam minsan. No! Opa! Hi! Maraming S? Cold. PC? PC? Kalang di bathroom na pala? Na? Bathroom. So, ayan. So, ayan. Ayan? Sana. Okay, okay. Ginagawa ko, natutulog ka, girl. <laughs> I woke up like this. LOL! Heart! Hi, guys! Hi! Hi, guys! Hi, guys! <laughs> akong pansinin. Ay! Ay! Naglamiis. Yee! Come on, guys. Whoa, mommy, look! What? Dress! Ah. Ah. paawat ng baby. Kanina pa naliligo yan. Nasa pa kayo unang naglag to. May saray. 4, 3, 2, 1. Let's go. Ready na ako. 1! Ito na una. Itan! Naawaman ah. Oh, naiinggit siya. Sweetie. Medyo cut nila. Meow. Takat nila. Meow. Madi umabot! No! Meow! Umayjok heto lang! Apay maden? No! maden? Maden? Sino? Adda. Taklip na ah! Oh, my God. 키. 咦。 Hi guys! We're going home na! Nakaligo na ang mga dalaga. Ako lang ang hindi pa. <laughs> Check picture! Subscribe guys! la subscribe guys! <laughs> cover! La cover mo, cover mo. Bye bye! Cover. Lamay me borrow your hand. Bye guys!